たい子供なのね夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた 口下でほんまに不器用なのになのにどうしてさよならは